darsimizni davom etamiz e, oldingi darsda sizlar bilan levellar ya'ni qavatlarni qo'yishni o'rgangan bo'lsak endi bu safargi darsda gridlarni qo'yishni o'rganamiz gridlar ya'ni o'q chiziqlari e, o'q chiziqlari bu e, tarix tarixga qo'yiladi tarix planlariga bu ya'ni o'z o'q chiziqlari loyihani vertikal kesadigan bo'lsa levellar ya'ni qavatlar gorizontal kesadi e, demak sizlar bilan e, o'q chiziqlarini o'rganamiz ho'p demak hozir east e, ya'ni elevationdaman floor planga o'tib olaman birinchi qavat masalan birinchi qavat level one qavatga chiziladi dedik bu qanday bo'ladi undan oldin bittasini tushuntirib o'tay masalan bitta shu ekranda ikkita ko'rinishni ochib olish mumkin bu qanday bo'ladi view bo'limida o'sha ribbon panelni view bo'limida oxirrog'ida e, tile views bor tile viewsni bosadigan bo'lsak e, tepada nechta ko'rinish turgan bo'lsa mana hozir ikkita ko'rinish east ya'ni elevation ko'rinish bilan level bir ko'rinish turibdi o'shani bitta e, mozaikali qilib ochib beradi bizga tile views bosadigan bo'lsa mana demak chap tarafda level bir o'ng tarafda east elevation ya'ni fasad ko'rinishi ho'p hozir bundan maqsad ya'ni level birda chizgan o'q chizig'im fasadda qanday ko'rinishini ko'rsatib berish edi hozircha faqat level birni o'zida mozaichniy qilmasdan level bir o'zida chizaman buning uchun yana orqaga qaytish qanday bo'ladi degan savolga javob beramiz o'sha tile views oldida tab views turibdi ya'ni yana bitta ko'rinish ko'tish bosadigan bo'lsak mana yana level birga o'tdi Xo'p, o'sha arxitektura ribbon panelda arxitektura oh, bo'limida oxirrog'ida grid degan buyruq bor bu ya'ni o'q chiziq gridni bosamiz va chizamiz xuddi elevationga o'xshagan narsa bu ham chiziladi chizib turib bitta bosib o'zimizga kerakli bo'lgan masofagacha tortib yana bitta bossak mana harf qo'yib berdi harf yoki son qo'yadi bu aytaylik buni songa o'tkazib qo'yamiz yani ustiga bosamiz yana bitta bossak o'zgartirish mumkin xuddi elevation singari birini bosdim ya'ni birinchi o'q endi tepaga qarab bu ikkita yon tomonga javob beradigan o'qlar o'q bo'lsa endi tepa va pastga javob beradigan bitta o'qni chizib olamiz buni ham xuddi elevation singari bir qancha uslublari bor buni ham ko'rib ketamiz bir xil ikkalasi yana o'sha griddan foydalanaman mana gridni bosdim va uchidan ushlab yana tepaga qarab olib borib yana bosaman sichqonchani chap tugmasini bosdim ikki e, o'zi arxitektura qonun qoidalarida e, bir tarafi son bir tarafi harf bo'ladi unda nimaga tepaga qilganda son bo'ldi deydigan bo'lsak degan savol paydo bo'lishi mumkin oxirgi qo'yilgan grid nimada bo'lsa undan keyingi qo'yilgan grid o'shani davomi bo'ladi ya'ni sonda bo'ldimi bu ham o'sha sonni davom ettirib ketadi keyingi keladigan son bo'yicha agar aytaylik bu a bo'lganda bir emas a bo'lganda bu b bo'lardi hozir bir bir bo'lganicha ikki bo'ldi buni o'zimiz qo'lda o'zgartirib qo'yamiz ikki emas aytaylik katta a harfi bilan belgiladik ho'p endi yana keyingi nusxa olish uni ko'rsatib beraman ham o'tilgan bu narsa aytaylik a dan nusxa olmoqchimiz o'sha yana o'sha eski uslub ustiga bosamiz tepada bizda yana create similar paydo bo'ladi create similar bosamiz o'sha o'zimiz xohlagan joyga yoki masofasini belgilab turib bosishimiz mumkin aytaylik mana to'rt ming besh yuz masofada chizdim va o'sha bilan teng qildim endi ko'rganimizdek b harfi kelib chiqdi ya'ni bundan oldingi qilgan gritim a deydi bu o'shani davomi sifatida b da bo'ldi endi yana kopiya uslubi yana kopiya uslubi oddiy o'sha keyin oldingi darsda ko'rganimizdek oddiy kopi buyrug'i belgiladim kopini bosdim va bundan ushlash shart emas именно har safar bundan o'sha kopiya qilmoqchi bo'lgan elementimizdan ushlash shart emas xohlagan joydan bo'sh joydan ishlasak ham bo'ladi bosib turib tortamiz va tepasida ko'rib turib masofani ko'rsatadi o'sha masofa bo'yicha qo'yishimiz ham mumkin yo qo'lda yozishimiz ham mumkin qo'lda yozsak aytaylik to'rt ming besh yuz qo'lda klaviaturada to'rt ming besh yuz yozdimda enter tugmasini bosdim mana to'rt ming besh yuz masofada qo'yib berdi agar o'shani element ustiga bosadigan bo'lsak undan oldingi element bilan bo'lgan masofani ko'rsatib beradi shu yerdan o'zgartirish ham mumkin ho'p yana bitta kopiya qilib qo'yamiz kopiya bu joydan ishladim to'rt ming besh yuz enter ana to'rtta bo'ldi endi buni ham ya'ni yon tomondagi e, gridlarni ham sonni ko'paytirmoqchiman unga yana bormi boshqa usul ko'paytirish desa bor yo'q emas bor e, belgilaymiz va avtokad e, dasturida 3ds max dasturida ishlaganlar bo'lsa biladi array degan buyruq bor revitda ham xuddi shu buyruq bor array array buyrug'ini bosaman bu o'zimiz xohlagan miqdorda va e, ko'paytirib berish elementni array buyrug'ini bosganimizda e, layner ya'ni chiziq bo'yicha ko'paytirishni bosamiz bu yoqda laynerni bosdik va nechta ko'paytirmoqchisan to'rttami beshtami o'ntami yuztami bu numberdan e, ko'rsatiladi ikki turibdi demak hozir ikkita ko'paydi o'zi bilan birgalikda hozir o'zi kopiya olingan nusxasi olingan element bilan birgalikda ikkita ko'paytiraman degan buyruq turibdi bunda biz to'rtta qil degan buyruq beramiz to'rtta to'rtni bosdim klaviaturada va yana o'sha kopiyaga o'xshab любой joydan xohlasak elementni o'zidan xohlasak bo'sh joydan bosib turib o'sha kopiya qilmoqchi bo'lgan tarafimizga qarab yo'naltiramiz va masofasini yozamiz to'rt ming besh yuzmidi to'rt ming besh yuz to'rt enter bossak mana birdaniga to'rtta harf bo'yicha qilib berdi chunki biz oldingi safar harflar bo'yicha nusxa olgandik shuni davomi sifatida bizga harf bo'yicha qilib berdi son bo'yicha emas demak nusxa olingan element bo'yicha qilib bermaydi oxirgi ishlatilgan element bo'yicha qilib beradi buni endi qo'lda o'zgartirib chiqishga majburmiz harflarni son qilib E, faqat undan oldin bu array bo'lgani uchun bitta gruppa sifatida turibdi hammasi gruppa uni hozir o'z hozir o'zgartira olmaymiz uning uchun gruppasini parchalashimiz kerak e, hammasini avtonom qilib chiqishimiz kerak mana bu yoqda soni ham ko'rsatib turibdi bu o'sha array bo'lgan elementlarning xohlagan biriga bosadigan bo'lsak mana bu yoqda soni nechta array bo'lgan to'rtta bo'lganmi to'rtta turib xohlasak mana beshta qilishimiz mumkin mana yana bittaga ko'paydi hozir to'rtta qilib qo'yaman endi gruppasini qanday parchalaymiz deysa hammasi o'sha r bo'lgan elementlarning barchasi belgilanadi va tepada bizda ungroup degan yozuv ko'rinadi ya'ni gruppani bekor qilish buyrug'i ustiga bossak bu parchalandi hammasi o'zi alohida bo'ldi ho'p endi buni o'zgartirish mumkin bir eni ikki qildim bu bir bo'lgani uchun ikki f ni 3 qilaman g ni to'rt ho'p endi bu orasi masofa bu yoqdan bu yoqqacha bo'lgan masofa uzoq bo'lib ketibdi yaqinlashtirib qo'ysa bo'ladimi degan savolga ha bo'ladi ni ham ko'rsatilgandi bu qanday qilinishi ya'ni o'sha grid ustiga bosganimizda bu yoqda dumaloq shakl kelib chiqadi o'sha dumaloqdan ushlab turib tortamiz e'tibor bergan bo'lsanglar hammasi birdan tortilib ishlanyapti ya'ni alohida qilib chiqish shart emas dumaloqda ishlaganimizda mana hammasi birdan bo'ladi yo'q men bitta faqat mana shuni o'zini o'zgartirmoqchiman masofasini deydigan bo'lsak shuni qilsa bo'ladimi ha bo'ladi qanday yana o'sha element ustiga bosadigan bo'lsak qulf kelib chiqadi hozir masofasi o'zgarib ketdimi bosganimizda qulfni kelib chiqadi bu nimani anglatadi bu hammasi bitta chiziqda qulflangan o'zgartirsang bular ham birga yuradi degan ma'noni aytadi agar qulfni bosadigan bo'lsak qulf ochiladi endi buni bemalol o'zimiz xohlagan hozir yana qulflanib qoldi o'zimiz xohlagancha o'zgartirish mumkin mana o'zini faqat hozir yana qulflab qo'ydim mana ho'p endi bu anaqani gridlarni biz elevationlarda ham ko'ra olamizmi ha ko'ra olamiz qanday boya aytganimizdek view bo'limida oxirida e, tile wise o'tsak bitta ekranda ikkita ko'rinish hosil bo'ladi degandik ya'ni mozaikali ko'rinish o'shanga o'tib olamiz tile wise mana bu yoq chap tarafda level one o'ng tarafda east ya'ni sharqdan qarash ho'p e'tibor bergan bo'lsalaring bu yoqda faqat bir ikki uch to'rt e, gridlar turibdi e, bu chiziqlar esa elevation e, levellar qavat chiziqlari qavatni kesuvchi chiziqlar ho'p bu gridlar bu yoqda ko'rinib turishini sababi har bir qavatda ham chizildi degan ma'noni anglatadi ya'ni hozir level birda chizildiku Э, level ikkida level ikki uchlardan shu chizildimi yo ular uchun alohida chizib chiqamizmi degan savol tug'iladi yoki bularni ko'p yoqqa olib borish shartmi degan savol tug'ilishi mumkin э, shart ham emas alohida chizish ham shart emas kopiya qilish ham shart emas u birdaniga chiziladi bu mana shu narsa anglatadi ya'ni level to'rtdan ham balandda turibdimi demak bu gridlar level to'rtinchida ham ko'rinib turibdi buni mana hozir qo'yib ko'rsatib beraman э, level to'rt ustiga ikki marta bosaman bu yoqda mana level to'rtga o'tdik u yoqda ham ko'rinib turibdi agar level birgani o'tib olaman va east east ko'rinishdan ya'ni elevation ko'rinishdan boyagi gridlarni pastga tushirib qo'yadigan bo'lsam masalan level to'rtdan pastga tushirib qo'ydim endi bu gridlar level to'rtda yo'q mana level to'rtga o'tadigan bo'lsak mana yo'q faqat harflar bor chunki biz harflarni tortmadik tepasiga faqat sonlarni pastga tortib qo'yganimiz uchun sonli gridlar bu yoqda ko'rinmayapti yana joyga qaytarib qo'yamiz ko'rindi endi bo'ldi endi elevationdan chiqib ketamiz ya'ni ikkisini bossak chiqib ketdi va level 1 va level 4 qoldi o'sha level 1 va level 4 ni biz tile views qilib qo'yamiz ya'ni mozaikali ko'rinish ho'p agar aytaylik level mana bu yoq level bir bo'lsa level birdagi to'rtinchi o'qni o'zini yolg'iz o'zini sal uzunroq qilib qo'ymoqchiman bu o'zini o'zga masofani o'zgartirsam level to'rtda ham o'zgaradimi o'zgaradimi e, yo'q faqat faqat level birda o'zgarsin level to'rtda o'zgarmasin deydigan bo'lsak mana hozir joyiga qaytarib qo'yaman qaytdi uning uchun o'sha gridni belgilaganimizda tepada 3d degan yozuv chiqadi bu hamma qavat uchun tegishli degan ma'noni anglatadi o'sha 3dni 2dga o'tkazib qo'yamiz shuning uchun ustiga bitta bossak yetarli 2dga o'tdi endi faqat o'zi uchun javob beradi o'zini o'zgartirsa boshqa qavatlarda bu o'z ta'sirini ko'rsatmaydi mana belgilab turib o'zini o'zgartirdim mana level to'rtda o'zgargani yo'q mana level ikkida ham o'zgarmadi level uchda ham o'zgarmadi level 3 level 2 o'zgarmadi Ularni o'chirib tashlaymiz Xo'p, joyiga qaytarib qo'yamiz demak e, sizlar bilan hozirgi darsda e, gridlar haqida gaplashgandik gaplashgan bo'ldik keyingi darslarda ko'rishguncha xayr